guys, welcome back back lagi kembali di channel hacking. Kali ini kita bermain game Among Us lagi. Seperti yang kalian udah nonton live Among Us gua itu, kalian mendingan nonton aja biar um, kalian suka, kalian bisa seru-seru di nonton aja karena terlambat live chat kalian tinggal nonton atau nyimak videonya aja pakai subtitle sisi Oke. Maaf kalau di channel sebelumnya aku eh, mood itu mood ya. Maaf itu mood kali ini. Baiklah. Oke, kali ini kita bermain game Among Us langsung kalau udah pakai ci pakai um, kekuatan biar bisa main ini seperti biasa versi 2021 titik 3 titik 5 5A Oke, Sepertinya kita langsung main ke mode online, langsung kita main Fin game. Kita buat host. Gue pilih tiga aja imposternya, chatnya, water, outer. Gue pilih map, map merah eh, biar cepat kita pilih mat mira aja mira oke plus plus mira mira terus gue akan publik kita tinggal nunggu aja sini outer Indonesia bakalan muncul sini tegang banget ya kita gila silakan aja sih kalau aduh baru sebentar udah ada yang masuk ini ada yang pakai topeng orang Woi, well bisa aja. Aduh, lama banget ya. Kita Okay, ich bin dran. Yo, kita udah ada sembilan waktunya kita start. Ya, start aja kita. Langsung mulai aja main namun asnya kita main dah. Pasti ini impostor di satu krimen nih. Semoga aja si Hafiz tuh krim krimen. Karena kita sih Hafiz sih ya. Hafiz ini temen-temen gue pasti dia impostor ya Hafiz nih Aduh, ada yang meninggal. Ada yang meninggal ya. Whoa. 어깨 기대하는 거지. 어, 일란지라네. See how busy man are. Oops. Oke temen Moga-moga kita kumas Atuh beneran kumat Bisa bisa ngerjain misi itu lama amat Mungkin sih habis itu habis itu di mana aja lah ya coba di sini ya <coughs> habis habis itu oke kita vote line gini udah keluar Hafiz left the game. Oh my god. banyak yang sampai sini aja kita mau ngasih sampai ini aja kita ya, mau ngasih dan sampai jumpa channel lain ya guys sampai jumpa bye bye guys bye